magtanggal ka ng isa para yung equation tama yung answer isa lang ha hmm. tapos sa ano saan mo lalagay para maging tama yung answer ito yung 100 may piatos ka pa ano? Ibus na isa lang yung tatanggalin ano na dapat daw ah. isa lang tapos ilalagay mo para ilalagay mo sa iba para maging maging sakto yung equation niya ayusin mo naman ito yung 100 may piatos pa Hehehehe <laughs> блядь. Ano na? Sabihin niyo lang kung sirit na. Ano na? Serit na? Ibalik mo. Diba yan? Oh. Mali. Mali. Mali. <laughs> Sirit na. Malay. Kukunin ko na to. Mali. Mali. Sirit nah. Yan yung tamang sagot. O, di ba? Oh. 8 ah. minus 2 equals? 0. 6. Hmm? Hindi. Hmm. Ano ah, ini? Ini nga ini. Nakalit din eh. Ayaw. Ano na mali ako, ah, mali ako, mali. Ito. Hmm. Yan yung tamang sagot. Nagkamali ako. Yan. It minus 2 equals 6. Uy! <laughs> Talo ka! Yan yung tamang sagot. Oh. Diba? 8. Lalagay ko dito para 8 minus 2 equals 6.